хранилищнице. Че? Ключ от хранилищницы. Идет кто-то? Давай там откроем. Давай. Может здесь найдется что-то длинное? Повезло, а вот и я. Вы офигеть как хорошо. Че? Вы офигеть как хорошо занят. Пипец как. Это не удобно, кстати. А было бы круто, слышишь, а типа кто-то из нас находит ключ, а открывать э, и... дверь могут все. Из нас. Там челики сюда идут. Повезет, если пару ключиков надо было найти. Ну раз, мы все равно хотя бы бежим. Смысл не Я открыл хранилище. Там полно всяких крутых штук. Турбозарядник не находили? Нет. А, вот. Есть. Ну, это нужно. Первый как магазин. Далеко не тихий еще. Все, пойдем разгрузку лутаем или как? Пойдем. Понял. Там что-то вроде... Давайте посмотрим, что здесь. Пойдем сюда. А, а там файтись. Пойдем в врата или? Нет, просто лучше отходить из братья. Давай. О. Может, тебя врат нет? Да, да. Да, Пойдем в врата. Лучше ты них там. Может, да? По ящику. Пойду проверю тут все. Своих не бросаю. Это как? Серьезно. Я что, залезу не знаю. Вот. Не знаю. Просто научился уже, не знаю. Уху, я залез. Сначала прыгаешь, потом вперед нажимаешь. Да-да-да-да. А че он сам катится? Просто посередине стоишь. Да, балка. О. О. Че, не было, не могли придумать, что Слушай, я тебе три пошли скину пить. Промазал. Ой. Блядь. Ребят, смотрите с первого раза. Оп. Или на сету троих хватит, пытается выиграть. Так же мы. Так мы друг друга. Это мой видел. О, у меня тут прицельчик. блядь. Играть-то выйдешь. Че, мы будем ждать их, да? Подожди. У тебя своими заборчик, да, своими голосами. Прям глаза след. Ставлю свою метку. На случай, если они решат бросить мне вызов. Кстати, да, можно. Не, не, убери их отсюда, чтобы не было видно. Светом. А как убрать? Перекинь на другое место. Туда, туда, пойдем сюда. Они когда будут сюда идти? Ты пофиг, где у нас же. У нас средств нет. Все время тут сидели меня граната есть. Сейчас могу задачку подставить. У меня тоже гранат есть. Одна граната есть. Череполом есть, но я думаю. Кстати, мы беззвучно прям тянемся. Мы скользим просто. Стоять там. Выйди из угла. Почему тебя пол, пол лица камни? А? У тебя полностью камни находится. Как так работает? Домой идут. Уходите. Идут, идут, идут, идут, идут. Я пошутил. Я пошутил. Слушай, а может открыть портал, короче, туда, отсюда и закинуть их сюда наверх? Хочешь их стрелить сюда? А? Хочешь их стрелить? Нет. Мы ну, уже внутри. <laughs> Ай. Толкай его сюда. Смотри, просто заболели. Припасы на подходе. Серьезно. добычу. Пошли, нас уже топ-6. Куда? По-любому плюс выйдем уже. Чё? У меня плюс 6. Ну, сиди, пофиг, че. Ну, фрисок нет, у меня всего одна банка маленькая. Даже одной нет маленькой, понимаешь? Так у меня есть. Могу тебе дать. Пойдем. Боишься? Пойдем, пойдем, Спасибо. Я бы открыл, блин, казалось, конечно. Не за что. Ставлю свою метку. На случай, если... Кто готов полетать на дроте? Я. Оставляю здесь свою метку. Давайте поедем. Бросаю крюк. А мы опять взяли. Ой, ищейка. Кому ищейка? Я сейчас на смесь соберу. Репликатор на подходе. Стреляется. Спасибо. Ну не, идем, идем. Идем сюда. Может, здесь найдется что-то денежное? Или при, прими меня, типа. Давай, ищи Давай. Принято. У нас принято. Да ну, они далеко а, вас. Здесь найдется что-то интересное. А, в зоне. Да, зачем, зачем? Зачем? Кстати, просто. Забудь. Так, давайте лучше лучше ходить время. Хотя бы вон там. Давайте посмотрим, Давай. А что лучше я посканирую зону. Давайте проверим, что здесь. Надо посканировать, да. Внимание, у нас новый лидер по убийствам. Осталось 5 отрядов, у нас до сих пор никого не кого нет. И по нулю урона. У меня был топ-1 с нулем урона. У всех, у всех типа. Они, наверное, все слились. Да, они все друг от друга слились. Блин, я ну, только что владелся мастиф, я, мне нужен был, я думал, что у меня уже есть. У него видно. Провожу сканирование для следующего кольца. Взгляните на карту. Сейчас пока Тут кто-то находится. О, зона у нас. <laughs> Отлично вообще. Берем тут в домик и зайдем посидим. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Поддерживаем эту зону, мы прям в центре зоны. Че? Нет, я все легкие воды сейчас тащу. Ага. У меня вес нужно положить, потому что... Внимание, все лучше будет. Прекрасно, мы внутри. Внимание, поверьте, Добрый вечер. Спасибо. Грен тоже надо. Весь <laughs> Че? Большое спасибо конечно, благодарочку. Типа, Пойдем, я другу ударю. Там бывает этот. О, тут снизу, походу. Давайте проверим, что здесь. Слышь. Размещаю портативный маяк возрождения. Нужно собраться всем отрядом. А, у меня, у меня. Ну, нафига мы им патроны дали? Они там у нас заняли нашу зону, слышишь? Пойдем выйдем их оттуда. Чем проблема? Попробуем, типа. Пойдем. Граната еще одна. Он без брони бегает там вообще, нет? Где, где, где? Нашел цель! Меня заметили! Иди сюда. Да. Выкусил. Держи. У меня грена есть? Здесь осколочная граната. У меня где осколочная? О, давай, я, я вот грена открылся. Где осколочная и жевательная. Спасибо. Жевательная? Да, жевательная граната. Заживательная. Что это? Что это? еще раз слышать. Ну, я Ой, вон ну, тут челик типа мосту. Похоже, недалеко есть противник. Косой. Косой, косой, косой, косой. Ай! Четыре отряда еще, ребят. Надо сейвить обе кемы. Кидаю осколочную. Вот вам круговая звезда. Я просидел. Зачем надо было подождать? Перезаряжаю щиты. Я не просидел. И чё, смысл? Дали тебе урон? Да. Где они вообще? О, 19. О. По мне открыли огонь, друзья. Передислоцируй. Э, Нет, есть нардепал? Нужно перезарядить щиты. Ну, плюс 16 у меня что-то. Баночка. Я сна прямо говорю. Ищу боеприпасы для снайперской винтовки. А, Мне надо буду получать, потому что нас почти. Цель поле видимости. Здесь. Фига, я нормальный мотом. О, зона идеальная просто. Он в зону упал, походу. Тут, ребят, тут, тут, тут. Стреляю. Один. Враги стреляют по мне. Плохи. Перезаряжаю щиты. Заходим обратно, сейчас доймем. Почти ног, бля. Понял, надо подзарядить щиты. Перезаряжай. У меня патроны кончаются, у нас нет. Заходи сюда. Все, все, все, все. Перезаряжаю щиты. Парни идут, идут. Столкнулась с врагом друзья. Два раза 28 дал. Меня заметили, я под обстрелом. Перезаряжаю щиты. Тяжелые патроны заканчиваются на елки-палки. Ну что? Где они тоже? Они там книгу, как не добили. Идем ближе к ним. Зона. Ну. ну. Брони там кто-то. день, друзья. Так, такой, ребят, один, один, э, один опять там, трое там, а еще один, еще один опять. Тут фраг зайдет. А, там есть, да? Да, там один. У меня есть портал, если что, я могу закрутить его как-нибудь и будем крутиться в портале. Че? Портал неси у тебя. Нет, потом. Перезаряжающий ты. Сейчас. Нет. Э, он поднимается вот тут. Да, сейчас. Десять секунд. Кольцо довольно-таки близко. Мы, ребята, в зоне. Э, мы в зоне. Тут, тут будет зона. Конечно. Ну вот он зона. Я в зоне. Сектор, сектор дошел до там. Я нахуй. Там, там где вернее делать. вообще? Вы чемпионы комплекс. непонятно было. <laughs> Слишком тупой бой какой-то был. <laughs>